Kai ke jela ke baru sepatam Bat ke bahak tam hanot is India Ku boleh sibun epi ke subscribers Baru ke baju sotera ban page ke video Sotera ke channel Storyteller London Ya ke India ba syafang syatai lam ingi La jutip bro kum kan not is India Hanot is India kidon prateli ke jela Hang ni ngan warak syafi Kai ke jela ke baru sepatam Kabah hitam, bat ka bat duk tam na breng kini ki prat li ki chala ngan yaj na khmat shadin ya ka gdp la ne ka economy ka bamot ka yo ka kot jong ni ki chala ka jela ka baru spatam hapo north east india ka dai ka assam ka gross domestic product jong ka assam kolong saupu kendai billion us dollar ka jing he jong ka jela sam kolong nyu pu prajar saus pa lai pu pra kilometers ka jing bon bri jong ka jela sam kolong lai kror sau pu san lak pra pun rio jar ars pa lai pu sau ngot number ar tripura ka gdp jong ka tripura kolong pra pon sau billion us dollar kajing hek jong ke tripura kelong sipojar south park kendai puar kilometers kajing bun brio tripura kelong saupolak san punyojar praspa saupunyo number lai ka jilla mekhalia jungi ka gdp la ni ka gross domestic product jong ka jilla mekhalia kelong ka 6.9 billion US dollar. Ka jinghe jong ka jela meklia ka long arpo arhajar news pa arpo kilometers. Ka jingbun brio laipu arlak nyo pun rio jar lais pa arpo laingot. Ka jela meklia ka wan balai ka jingrus pa nabdeng ki jela not is. Number 6 Sikkim. Ka GDP jong ka Sikkim ka long 6.9 billion US dollar. Ka Jinghe jong ka jelas Kim ka long tang nyo hajar kandai pun riu kilometers. Ka Jingbun riu tang riu lak nyo pu hajar nyo spa arpo. Ngila ban ong baka day ka jela ka baritam nabdeng ki jela northeast barok. Number 1 Nagaland kay GDP jong kanagalan kalong 6.3 billion US dollar ka area la ni ka jinghe jong ka jela nagalan kalong khanrio jar sanspa new bukundai kilometers ka jingbun brio arpuelak prapu kundai jar arspa kundai pu nyongot number nrio manipur ka GDP jong ka jela manipur kalong 6.3 billion US dollar Kacing hek jong ka jelam manipur. Kajan ya kaju bat ka mekhalaya. Kacing hek jong ka kalong arpu arajar lais pa arpu nyau kilometers. Nembar nyau ka Arunachal Pradesh. Ka Arunachal Pradesh ka dei ka jella ka bahek tam hapo northeast India. Ka GDP jong ka kalong 5.3 billion US dollar ka area la ni ka jing he pra phulai jar new spa sau phulai kilometers ka jing bun breu khat san lak ar pu phulai jar ar spa khandai pun riu ka misram ka dei ka jela ka baduna tam ha ka yo ka kat na bedeng ki pratali ki jela hapo north east india ka gdp jongka ka long tang lai pon nyo billion us dollar ka jinghe la ni ka area jong ka